eslab qoling, bunday insonlarni to'xtatish, ozaytirish sizning va bizning qo'limizda. Aziz vatandoshlar, bu video kengroq tarqalish uchun sizdan atiga bir dona like so'rayman xolos. Kimda kim yetdim deb 7 harakat bilan like bosgan bo'lsa, kattakon rahmat. Xudo rozi bo'lsin. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz Max kanalidasiz va sizlar bilan men Muhammadjon Madif. Aziz yurtdoshlar, Kanalim yangi bilasizlar va sizlarda yordamingizga muhtoj. obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Shu obuna tugmasi bor. Shunaqa qatta bitta bosib obuna bo'ling. Obuna emas odamlar alam qilib ketsin, kuyib ketsin, yig'lab yorsin. Nimaga bu obunada men obuna emasman desin. I e, bir dona bir dona bo'lib 10 mingta bo'ldik. Bir dona bir dona bo'lib 200 ming bo'ldik. Bir dona bir dona bo'lib mana hozir 300 mingdan ortdi. Yana bir dona bir dona bo'lib 400 bo'lamiz, xudo xolasa, bir dona bir dona bo'lib million bo'lamiz. Ya'ni 1 millionga chiqamiz. O'shaning uchun hali men mana voy anaqa ekan, voy mana bahana qilmang. Obuna bo'ling, всё bo'ldi. Demak, mavzuga o'tamiz. Xo'p, bugungi mavzuimiz Zapar hozir birgalikda bir videorolik bor. O'shani bemalol birgalikda tomosha qilamiz va siz ham fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Kommentariyani hech kim o'qimayapti-yu voy befoyda, besa nima, besamara yo'q. Kommentariyadagi o'sha mavzu nima haqida bo'lsa, kimga tegishli bo'lsa, hamma o'qiydi. O'shaning uchun kommentariyani bemalol gullatishingiz mumkin. Ishonmasangiz mana kommentariy o'qiydiganlar iltimos kommentariy o'qiymiz deb yozib qo'yinglar, iltimos, iltimos. Demak, Ha, to'g'ri, ba'zilar aytishi mumkin, nimaga bu opalar shallaqilik qildi deb, ba'zigilar aytishi mumkin, nima bo'lyapti deb. O'sha e, kvartira qo'shnilari kirgan, kvartira e, qo'ygan o'zini onasimi, qizni bilmadim. Xuddi shu holatni ko'rib, biz ham Andijonda xuddi shu unaqa holat bo'lgan, ena bola bo'lardi. Onasi qizini qo'shib berardi domda. E, ikkita akasi bor edi ularda. Ko'cha bolalari, takoy borzi. ko'chada katta bo'lgan bolalardan lekin singlisini qo'shib berishini bilamidi, bilmadimi bilmayman. Ya'ni shunaqa oilalar ham bor edi, o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Ikkita akasi ko'cha bolasi takoy urushqa e, tiqti-tiqti, urdi-urdi, soldi-soldi, lekin ena bola shu ishni qilib yurardi. Ya'ni <laughs> bir narsa deyapman bunga albatta siz bir narsada fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Undan tashqari yana bir Namangandagi holat, e, o'sha bir qizni ushlab olishgan, o'shani ham birgalikda tomosha qilamiz va albatta u voqeaga ham o'z izohinglarni qoldirishinglarni iltimos qilaman marhamat. Bo'ptimi? Shu kameraga tushir. Eshit, kameraga tushirtir men. Bu videolarda chiqishdan asosiy maqsad kimnidir ustidan kulib, kimnidir sharmanda qilish emas, asosiy maqsad. lekin maqsadlar ichida bor bu ham bunday olib qarasiz no asosiy maqsad e, o'sha boshqa yangi shunaqa yo'lga kirmoqchi bo'lganlarga ozgina tanbeh bermoq birinchidan ikkinchidan bunaqa qizlar ko'pi 80% e, hech ham sharmanda bo'lib e, siqilib e, qo'rqmaydi bu videolarni ko'rib ochiqchasi Xullas, aziz vatandoshlar, kayfiyatinglarda a'lo qilinglar. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Iltimosim yerda qoldirmay obuna bo'lgan, like bosgan, komment yozgan va eng asosiysi kommentariyadagi silka Telegram kanalimga obuna bo'lib qolganlarga kattakon rahmat. Xudo sizlardan rozi bo'lsin. Ko'rishguncha xayr.